today if you uh, eh, have seen a eh, preview or uh, eh, you are listening music background it's dedicated to uh, Don Davis uh, the great our legendary Major Briggs Major Briggs from Twin Peaks Garland Briggs from Twin Peaks who died in this day on 2008 uh, at the age of uh, 65 uh, years quindi un'età relativamente giovane per questi tempi e sì diciamo che uh, il, il previa, il pezzo in previa anche forse in sottofondo qui um, è diciamo Audrey's Prayer uh, slow version perché c'è una versione originale che appunto Audrey's Prayer normale dedicata al personaggio eh, di appunto Audrey, tra l'altro io ho anche interpretato per il suo compleanno di Sherilyn Finn. Il primo febbraio un tributo che ho fatto l'anno scorso, il primo febbraio 2021, tra cui è suonato appunto anche Audrey's Dance e mi pare Snakey Audrey, appunto uh, eh, Audrey's Prayer, versione normale e anche il pezzo Dark Lolita da Wild at Heart, Cuore Selvaggio, che se non lo conoscete invito a sentire, è una perla proprio di Angelo Badalaventi. Eh, Dark Lolita, tra l'altro proprio diciamo da Cuore Selvaggio, la brevissima scena in cui recita nel film, quel film, Sherilyn Finn, che tra l'altro secondo me è anche una scena straordinaria e secondo me eh, proprio anche in quelle scene brevissime, che durano, brevi, che durano pochissimo, in quelle scene in cui si vede anche la bravura di un attore eh. e certamente questo è il caso per quanto mi riguarda di Shirley Nefini in quella scena ma anche in generale davvero oh, una grande attrice però appunto sono i grandi attori, grandissimi attori proprio sì, oltre al fatto che si vedono dal teatro se hanno fatto teatro si vedono anche dalla, appunto dalle brevissime scene in cui recitano che appunto già recitare così bene in scene che durano così poco Uh, comunque non è da tutti e forse ho messo anche la scena quella per me scena più bella Twin Peaks, che la scena diciamo, del discorso il maggiore, appunto Briggs, Carlan Briggs al figlio Bobby, alla tratta la seconda stagione, eh, come già detto anche l'anno scorso, altre occasioni, ehm, il personaggio di maggiore Briggs secondo me è proprio un modello diciamo, da prendere per, per la vita, per il suo comportamento, per i suoi codici, per la sua etica. Ah, quindi personalmente uno dei più grandi personaggi in generale che abbiamo visto in un film, in una serie, eccetera, ma anche proprio eh, come personaggio appunto in sé. Credo dovrebbe, di Twin Peaks, quindi anche in particolare, credo dovrebbe essere un modello di riferimento per tutti, quindi viva per sempre il maggiore Briggs nell'eternità. Il maggiore Galant Briggs. Sì, eh, yes, poi diciamo che c'è anche un altro pezzo che eh, qui sotto forma di breve mi sembra anche eh, che è The Chair, la sedia, eh, che è un pezzo uh, di Twin Peaks, The Return, scomposto sempre da Angelo Badalamenti, uno dei pochi pezzi The Return composto da Angelo Badalamenti, è dedicato in quel caso appunto al maggiore Briggs, eh? uh, alla sede, alla sua sedia in cui si sedeva sempre, che viene anche inquadrata appunto la sedia vuota poi, in quell'episodio mi sembra il quarto, eh, o il, il, quarto mi sembra, terza appunto di The Return, e la moglie appunto si mette anche, si appoggia anche sulla sedia a parlare, a che secondo di lui se non mi sbaglio, eh, quando Bobby, insomma, la, eh, il nuovo sceriffo Truman, Hook, il fratello dello sceriffo Truman, Hook, eh, poi anche, la vanno, vanno a trovare, insomma, anche a trovare appunto la madre, con anche insieme a Bobby, che diventa un membro del, appunto, del staff dello sceriffo in, quella, in questa nuova stagione. Comunque, The Chair per me è un pezzo molto importante, che diciamo, eh, proprio per il significato, che secondo me Angelo Banente anche qui ha fatto una composizione geniale per quanto mi riguarda perché la sedia ovviamente è la madre di tutte le idee e non solo diciamo, uh, si riferisce appunto al maggiore Briggs, alla sedia del maggiore Briggs, ma in particolare poi anche alla sedia come oggetto. Sì, appunto perché la sedia è il primo luogo dove partoriscono le nostre idee, uh, ci sediamo, se ci pensiamo e poi sulla sedia, ci mettiamo a pensare tut a tutte le nostre cose, comunque dove ci sediamo in fondo. Cioè anche all'impiedi, ma la sedia è proprio in quanto oggetto, eh, un oggetto che ci serve anche in fondo, forse prima di tutto per pensare. E quindi c'è proprio una filosofia nell'oggetto, se ci riflettiamo un attimo la sedia in quanto tale come oggetto e secondo me sia nel significato della sedia del maggiore Biggs, del maggiore Biggs della sedia in quanto tale, Angelo Badalamenti come sempre ha trasferito grandemente sulle eh, sulle sue note, diciamo eh, appunto eh, la, che cos'è appunto l'essenza, diciamo appunto, della sedia come oggetto. Un pezzo davvero straordinario che tra l'altro il finale mi ricorda eh, anche una musica di King Arthur, qualche musica di King Arthur di Hans Zimmer. And this is the chair, come dice la moglie di, del maggiore Briggs nell'episodio, nella parte, sempre a chiamare parti, ma episodi quelli di to be extraditan Don, quindi rip uh, eh, again to Don Sinclair, Don Sinclair this nome completo, i due nomi completi. Tra l'altro, eh, se non erro, anche nella vita reale aveva un ruolo da maggiore, insomma qualcosa del genere, devo, dovrei guardare i controlli, forse nell'aeronautica. Comunque ruolo reale e più o meno anche ruolo in Twin Peaks che si diciamo riflettuto in questo caso. E insomma non sarà stato facile e difficile per lui interpretare quel ruolo, visto che nella vita reale più o meno ricopriva uno simile, ma se non sbaglio in quasi tutte le sue serie in cui ha recitato, film eccetera, ha ricoperto <laughs> questo tipo di ruoli che eh, riflettevano il suo ruolo anche appunto nella vita reale, che aveva anche quest'altro ruolo che aveva anche la vita reale. Comunque, ehm, sì, mm, in questa nuova forma del report, nel weather, comunque scrivo altre cose in descrizione perché appunto altrimenti davvero allungo troppo. Già sono delle eccezioni questi diciamo, video tozzi di questi giorni perché comunque non li sto facendo più, però mh, mm, questi casi particolari non potevo non farli in virtù dei compleanni tutta una serie di persone che sono succeduti in questi giorni. Poi ovviamente i video completi sono solo dei brevi, i video completi sono sempre diciamo nella descrizione se vi interessano. Have a great day again!